Oi Nina, tudo bem? A gente está aqui em Chimney Top, que é na Great Smokies, é um parque nacional em Carolina do Norte e Tennessee, North Carolina e Tennessee. A gente subiu 3,1 quilômetros. Tem os jovens aqui que são de fall break, acho. Nossa, é muito lindo aqui. Demorou uma hora e meia pra gente subir, Ninocas. Ficamos cansados, suamos muito, mas a vista vale a pena, né? É muito alto aqui. Aí é Chimitá, topo aqui de Chiminé. Tem gente que sobe até lá, mas a gente tá um pouco com medo, né? Porque é muito alto e tem precipícios.